i våldets Sverige så får hedliga medborgare flytta åt sidan i rädsla för att vara nästa som drabbats av våldsverkaren med vapen i hand, med drogögon mitt i ansiktet så vet vi inte vad den här personen är kapabel att göra